आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो ना इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं और जिन्होंने इंग्लिश की मतलब मतलब माँ चौथी हम्म। तो इनको बोल के बोलेंगे इंग्लिश वाले भैया आप ही बैठ जाओ तो शुरू करते हैं तो मेरे को यूट्यूब का हैक करना पड़ेगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ Tell me about yourself. My good name Bholaram Misra. मतलब भाई का नाम गुड नेम है बोला नाथ ऐसा तो मैं मेरी बोली था माई good name is Sukrit I am fast bowler many experts batsman always appreciate my ball भाई तो सबको दिखाते रहते हैं टट्टे कि सारे लोग तेरे टट्टों की तारीफ कर रहे हैं भाई मैं तुमको एक राय दूंगा किसी को अपने टट्टे मत दिखाओ ये नया listening music songs like slow songs and specially moody songs what work experience do you have Uh, work experience last I worked with, with Mr. Rameshwar Tiwari, he is a farmer. Uh, we grew uh, pumpkin, brinjal, lady fingers, big fingers. भाई ने मतलब उनको कद्दू भी दिया लौड़ा भी दिया बैंगन भी दिए चलो भिंडी भी दिए बिग फिंगर के बहन चोत मतलब चूतिया काट के रखे थे सब So tell me about yourself. Good morning. Uh, madam ji I am Vijender Dullar from Panchkula Haryana we are land family जिमीदार and all land gone now mother gone father gone चल भाई हम जानते हैं कि तेरे मम्मी पापा की डेथ होगी पर हम तेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की अरे तो बड़ा चूतिया पापा के तुम सिविलियन इंजीनियर जी और madam ji my hobby watching only movies horny movie क्या बोल रहा है भूतनी की पता भी और मूवी आता है तो madam ji I am I am old construction construction come nature to me come to me from nature वाह ऐसे तो मेरे को YouTube come for nature and madam ji I have deep knowledge madam ji deep and if you keep Vijender with you you are finished madam ji मतलब क्या मजा के सुन के मतलब आप इस बंदे को रखो साथ में आप खत्म हो जाओगे madam ji there is one Singh in Haryana देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना मैडम जी तो madam ji most of the time I lift up all the weight in gym madam ji I meant to ask about your professional qualities madam ji I am professional but construction is मौलाना नया लंडा ये बंदा बोलता है कि मतलब आदमी कर सकता है कंस्ट्रक्शन तो औरत के अब बच्चों तेरा आटे की भूसड़ी के तेरा अब लौड़ा ले निकले यहाँ से Hi, so tell me about yourself. Sir, I am uh, sitting in front of yourself. पहचो तो पागल है बहन जो इतनी सही लड़की तेरे सामने बैठी इतनी सुरीली आवाज़ है उसके बाद तेरे मुंह से क्या निकलता है सर यू आई अगर आपको इसका हार्डवेयर पसंद है तो मेरे को जॉनी भैया का हार्डकोर पसंद है भाई बहन चुत का हार्डवेयर रखा है ने इसमें स्काइप मीन भाई जो तू बोल रहा है स्पाइक ना वो नाइकी जूतों के नीचे होती है और ये तो स्काइप है सुन के तो गूगल प्ले आत्महत्या कर देगा आई स्टडी टेंथ Saraswati Shishu Vidya Mandir graduate Cambridge institute Ranchi not from England note it कर लो भाइयों कहीं बार मतलब कि यूपीएससी एग्जाम में आगे भाई जल्दी करो hiding scientist okay so what it's तरीके तू अगर छुपा साइंटिस्ट है ना कोरोना की दवाई ढूंढ बहन चुप घर बैठ के ना गांड फड़की गई है whenever the line goes up I ride the telephone खंबा and make the line good इतना हबसी बंद है ना कि अपनी हवस पूरी करने के लिए खम्बा ले लेता अपने पीछे वाह बहन चो ताले बजाओ बहन चो दो एंड also I collect paan masala wrappers I have a huge collection almost two thousand देखना बे अगर तूने दो हज़ार कलेक्ट भी कर लिया ना तो उसके अपनी कौन कौन सी छक्के जैसे होंगे और तेरे तो को इसके लिए अजय देवगन बड़ा रिवॉर्ड दे देगा वाह my boy you collected 2000 kilometre what a fire reach the climax position okay and can you shift to Oman will you have any problems shifting to Oman? Sir, I do not have any problem to sit, uh, shifting uh, abroad country, but uh, I will not change my religion. देखना बे उन्होंने बड़ा तेरे रिलीजन लेके कर लेना उनको बड़े पैसे मिल रहे हैं उसके रिलीजन चेंज करने के और तेरी इतना कार भी नहीं कि तू चेंज करेगा वो ही निकालेंगे निकलना तो my resignation letter ready from BSN okay so then we will get back to you Sir, I am getting the job na. We'll get back to you. Thank you. Thank you very much. चलो फिर अब अगले की मारते हैं गांड Hi. Hi, myself Vilas Tambe. I am from Kolhapur, district of Maharashtra. बहुत नहीं क्या तूने अपने पीछे वाइब्रेटर लगाया बे पागल है Singing and also wrestling. Uh, tell me a little about your work. I am portion of so many creative event like Lavni and Bhangra. भाई अगर इसको पता है लावनी क्या है तो मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में कोई पता क्या है ये road side natak my most famous natak was I Shapath is most successful natak in Kolhapur I always winner of rangoli spardha every year I even talk to madam Urmila Matondkar on phone but that film was never happen Um, so why do you think you should be a creative officer? Because I am creative. Why should be YouTuber? Me. Because I'm a YouTuber. Team player. I look, think differently. Have you worked for clients? Of course, ma'am. We got sponsored for our Natak. Uh, completely handling brochure, logo, poster and all other requirement creative. I did for all. Will you adjust in Sharjah? Yes, of course ma'am. I can adjust everywhere. But yes, respected ma'am, if you adjust quarter for living, I will be bring my wife also and my children also. It's more adjustable for me. Thank you. Thank you ma'am ओ इंडिया तो है नहीं कि वहाँ पे देखो सारी जगह देखो नौकरी मिल जाएगी और वहाँ पे बोलेंगे अब अपनी पत्नी भी ले आओ अपनी रंडी भी ले आओ अपना कोठा भी लगा दो सब कुछ यहाँ पे लगा दो हम क्या करें यहाँ पे एक बार खोला तो वो भी चल गया हैं क्या कर सकते हैं thank you guys for watching this video and share comment और शेयर uh, कर देना भाई ऐसे चलेगी भाई अपनी मजदूरी और सब्सक्राइब भी कर दो भाई चैनल ये सेकंड वीडियो है अभी मैं थोड़ी और सोच रहा हूँ पर मेरे को कंटेंट नहीं मिला तो तुम कुछ मेरे को नीचे कमेंट पे सजेस्ट कर दो कि मैं किस चीज़ पे बनाऊँ अपनी नेक्स्ट वीडियो तो बनाऊँगा मैं और अगर तुमको ऐसी इंग्लिश जैसी चाहिए तो नीचे अरे हैश टैग टू लिख दो तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको चाहिए तो मैं फिर नई नई कंटेंट ढूँढूँगा टिकटॉकर्स की तरह